hijo, yo te estoy buscando. Yo no me doy por vencida. सम्मको उमेरमा हामी मैले मेरो दिदीको खोजी गरिराखेको छु جاي أدور زوجي والابني ابني انفقد وزوجي انفقد kuze kube lanamhlanje asingamboni silokhu simdinga have spoke the tongue of angels. I have held the hand of a devil warm in the night. I was cold like a stone. But I see. وما زلت أسعى وأرمي رهاني بشرق وغرب وقاص وداني